Все свое детство и юность я прожила в частном доме. И что такое проблемы с парковками, мне не знакомы. Тем более, что я жила не в большом городе, жила в поселке. Проблема <laughs> не найти свободного парковочного места видела только из телевизора. То есть вообще не знала, что такое. И всегда мечтала о том, чтобы жить в квартире. Мечтала не просто жить в квартире, а жить в большом многоэтажном доме. И... Три года назад моя мечта осуществилась. Я живу не только в большом многоэтажном доме, но еще есть своя машина. А это значит, что у каждой машины должно быть свое парковочное место. А теперь к истории. Расскажу вам сегодня одну историю, даже две истории, которые связаны с конфликтами на парковке. Кто виноват и как можно было избежать этих недопониманий, порассуждаем в конце. Вы можете видеть, что я немножко заплаканная. Это видно вот по таким красным пятнышкам которые уже почти прошли, но вот спустя два часа я вам записываю уже более-менее придя в себя. Более-менее уже не нервничая, поэтому можно объективно оценить, кто прав, кто виноват и так далее. В общем, ближе к делу. Я живу в районе многоэтажек, где каждое парковочное место, каждое свободное парковочное место на вес золота. Примерно спрос на одно парковочное место машин, наверное, 6. Также здесь есть подземная парковка, но подземная парковка стоит примерно пол квартиры, в которой мы живем. То есть, понимаете, да? Э, ты покупаешь квартиру и еще платишь параллельно половина стоимости этой же квартиры сверху за парковочное место. Окей. Типа. Угу. Но мы подумали, зачем нам парковочное место? Есть парковка у дома. Так вот, свободное место на парковке, особенно вечером, если ты увяжешься и поставишь туда машину, особенно это будет под домом, это будет большая удача, даже праздник. Чтобы вы понимали, это уже гарантия приподнятого настроения на вечер. Так вот, произошло две истории, которые прям совсем не запомнились. Вторая произошла вот два часа назад, за два часа до записи этого видео. Первая история произошла год назад. Начнем с первой истории. Время было вечер, мы с мужем поехали погулять на машине до набережной, погуляли и возвращаемся домой. Естественно, как всегда, в поисках свободного парковочного места мы кружим возле дома. И напротив нас то есть вот дом, въезд есть как с этой стороны, чтобы ехать по кругу вокруг дома, так и с этой стороны. То есть вот так, да. То есть вы можете столкнуться, ну то есть препятствовать э, движению друг друга. Кто-то из вас должен уступить. Ситуация заключалась в том, что человек, который преградил нам путь, то есть непонятно, там, там нет э, никаких указателей, куда ты должен ехать, никаких разметок, ничего нет. Ты делаешь это интуитивно, то есть ты едешь интуитивно. То есть вы друг другу всегда уступаете, кто-то уступает, кто-то не уступает, то есть вы разъезжаете в любом случае. Мужчина стоял практически возле дома, и он ехал на выезд то есть во двор, чтобы выехать дальше. Мы ехали также искать место только в ту сторону. И тут не задача, кто кого должен пропустить. Стоим мы, которым нужно проехать просто по прямой. Этому человеку нужно просто отъехать назад. Сзади все в машинах стоит, нужно крутиться. Там чисто на человечность, то есть идет кто, кто добрее, тот уступит. Там, кто, например, ну, кому не сложно отъехать назад, тот уступит. Понимаете, там движение задом в любом случае и тому и другому. То есть и нам, и ему. Ему нужно было отъехать 3 метра назад, и мы бы проехали в эту лазейку, и он бы поехал спокойно дальше. Что нужно было сделать мне? Мне нужно было проехать вот так, вот так и еще вот так, э, втюхиваясь между машинами, которые уже стоят. То есть мне нужно было сделать три поворота. Раз, два, три. Чтобы его пропустить. Ему нужно было просто отъехать на 3 метра назад, пропустить меня и ехать спокойненько дальше, куда ему нужно было. В итоге он стоит и сигналит мне, якобы давай, крути круги, я никуда не поеду. А я ему показываю, давай езжай назад, тебе ехать тут чуть-чуть, мне проехать в тот лазейку, а потом поедешь туда. С этого начался конфликт. Конфликт длительностью в 3 часа, еще и плюсом с кармой. Это будет очень интересная история. Я выхожу из машины и говорю, вы отъедьте, пожалуйста, назад, там 3 метра, говорю, вам отъехать, говорю, вот чуть-чуть, вам даже сложности не составит. Мне, говорю, чтобы назад сейчас ехать, мне, говорю, три раза увиливать и втюхиваться там между машинами. На что он говорит? У меня, говорит, задняя скорость не работает, типа, я движение задом не могу сделать, мне машина назад не едет. Я такая стою и хлопаю ресничками и думаю, что? А как ты на дорогах ездишь? Ты все меня тут лечишь. Думаю, ладно. Он говорит, я никуда не поеду. Я говорю, ну тогда я тоже никуда не поеду. Типа, и все. Итог какой? Мы три часа с 11 до 2 часов ночи простояли лоб к колбу, не пуская то есть не пуская я, я не еду назад, и он едет назад. И мы просто стоим три часа. Можете понять суть маразма, просто. Он сидел в машине и делал такой вид, что якобы ему весело, вы типа там ждите, а я посижу в телефоне, типа посмотрю что-нибудь, видосики какие-то. И он сидел и делал такой вид. Ха-ха-ха, смеялся. Ха-ха-ха. Весело, ему не впадло постоять, как бы. Нормально. Ну и я такая думаю, блин, ты так это демонстративно делаешь. Думаю, ладно. Ставлю телефон в место, где навигатор должен стоять. Включаю английское приложение. Приложение по обучению английскому языку. И мы сидим и учим английские слова. А что время зря терять? Надо искать плюсы во всем. Мы еще по пути заезжали в магазин, но сзади пакет с едой был. Мы взяли этот пакетик, начали кушать, веселиться, учить английские слова. Нам было зашибись. А мужик не ожидал такой реакции. Он просто сидел, Сначала ему было весело, а потом он увидел, что мы там делаем то же самое, только уже искренне. И начал злиться. Он заглушил свою машину и пошел домой. Это уже было спустя три часа. То есть он просто оставил ее и ни туда, ни сюда. Водителя в машине, как мы видим, не присутствует. То есть он просто ее заглушил и ушел. Он принципиально не хотел отъезжать ни туда, ни сюда, и просто оставил машину и покинул. То есть нам в один подъезд нужно было попасть. То есть мы живем в одном подъезде. Там 20 этажей, и как бы никто не друг друга особо никого не знает. Всем на всех все равно. И после этого мы такие, ну, ну все, он пошел домой, мы тогда тоже домой поедем. Ладно, так уж и быть, он ушел, и мы поедем назад. Никто не выиграл, никто не проиграл. Никто никому не уступил по итогу. И мы просто отъехали назад, поставили машину. Где-то поставили уже, я не знаю, не помню. Но суть не в этом. Мы пошли домой. Я вышла на балкон и вижу вот эту картину. Да. Я решила это снять, чтобы потом друзьям рассказать, родителям позвонить, рассказать и выслать им, что по итогу с этим мужиком было. Он пока стоял, вот, бычился, у него по итогу сел аккумулятор на машине, и они вместе с женой пошли толкать ее до ближайшего парковочного места. Какой вывод мы из этого делаем? Да, много людей бывает, люди абсолютно разные. Кто-то вот такой, кто-то бычит, ни в какую не хочет пропускать. Кто-то, как я, например, он анализирует ситуацию объективно и знает, понимает, да, что ему проще это сделать, но ему вообще не составит это труда. Я просто боюсь, ну, как бы, не то, что я, конечно, могу выехать, но просто вот в сравнении ему это легче. Я вижу в этом какую-то справедливость, просто отъедь. Если он такую реакцию дал, б, б, б, бычиться, ну почему я тоже тогда побычусь? Ну мы вот с мужем тоже побычимся, постоим. То, ну карма есть, как бы карма сама решила, кто был прав. Кто виноват, естественно, мы могли тоже назад сдать, да, все, все это понятно. Ну вот э, его реакция, вот эта вот озлобленная и уже негативная, она дала плод в том, что мы начали вести себя просто тоже, точно так же. Если бы он сказал, ну, ребят, пожалуйста, типа вот, я там, я не знаю, что угодно, просто по-доброму, то я бы отъехала, мне без разницы. Я кучу раз отъезжала и пропускала, когда на меня не бычили, но вот эта ситуация мне как-то... Я сразу поняла, что здесь мы будем бороться. Вторая история вот это сегодня было уже. Тогда я не плакала, мне тогда было спокойно, абсолютно. Мы тогда никуда не торопились. Но вот сегодняшний день, сегодняшняя ситуация, она, конечно, прям меня так накалила. Меня прям так расстроила, разозлила. Я расплакалась, пока ругались. То есть все, меня прям конкретно это выбило и навеяло на новые мысли, на новые выводы, как я буду себя вести отныне. Сегодняшняя история заключается в том, что <laughs> я болею гастритом, вот сейчас я лечусь, мне нельзя не голодать, не переедать, то есть у меня определенная диета, есть определенный режим. И сегодня так получилось, что я не взяла с собой перекус, дорогу, пока мы ездили по городу по делам, потому что тупо была уверена в том, что мы приедем раньше. И мне уже стало очень голодно. Мы торопились, приезжаем во двор, Ставим машину, я уже вот, знаете, уже вот... Уже вкушаю то, что я сейчас прибегу домой. Я сделаю все дела, я приготовлю, я выпью таблетки, я все сделаю. Просто я уже хочу домой. Мы отстояли кучу пробок, которые вообще ниоткуда не возьмись. Просто все шло против. Очень много времени потратили на дорогу. Хотя городок очень небольшой. Мы приехали во двор нашего дома. Было небольшое парковочное место, ну, короче, можно было туда втиснуться. Мы туда втиснулись. Идти до подъезда было, ну, метров, наверное, 40. Но минус в том, что в машине были большие пакеты, так как мы купили там кое-что по технике, мясорубку и так далее, и так далее. По продуктам тоже закупились. И поставили машину там, взяли пакет и говорю, надо будет сходить на два раза. Все, мы это выяснили, пойдем на два раза. То есть Первый раз отнесем пакеты, второй раз отнесем пакеты. Доходим до подъезда, там было прям под нашим окном было свободное место парковочное. Мой муж стоит с этими пакетами, так как у нас еще высокие дома, там постоянный ветер, то есть постоянные сквозняки. Он встал и говорит, стоит, вот держит эти пакеты, стоит на сквозняке и говорит, давай, говорит, перегоняй машину, там, говорит, немножко она торчит, давай-ка перегоняй, говорит, ставь сюда. Все, сейчас бегу. Да хожу до машины, то есть машина вот, ну, прям, ну, метров 40 стоит, ее видно даже с того места. Я иду до машины, завожу и смотрю, машина едет таксишная, подъезжает и хочет туда встать, и завязывается какой-то разговор. Что вы понимали? Куча раз, очень много раз, когда я видела, что стоит человек на, на свободном парковочном месте и ждет, то, что сейчас подъедет, то есть, ну, кто-то с семьи подъедет. Там либо уже подъезжают, то есть их даже еще в поле зрения нет. Они подъезжают, звонят, типа, семье своей, давайте занесите место там парковочное, пока там я еду, чтобы никто не занял, чтобы было куда встать. И они выходят, стоят, сторожат, ждут. Мы кучу раз так поднижали, это было, например, единственное место, и мы просто... А что, вы здесь стоите? Он такой, я сейчас жду, сейчас мои приедут на машине, я, говорит, место за... забила, вот, забронировала, <laughs> так сказать. Мы такие, хорошо, ладненько, все, мы едем дальше, ищем, то есть все, здесь занято. Здесь, значит, я стою, точнее, сижу, машине. Смотрю, что-то он не двигается, этот таксист. То есть я не могу не поехать туда, потому что я жду, пока он проедет, чтобы ему не, не препятствовать, так сказать. Потому что полоса одна, я стою, и жду, что он там договаривается, выглядываю, значит, что там, что там происходит. Стою, наверное, секунд 15, никто не едет. Я посигналила, то есть ну, то, что вот я здесь, может быть, э, он не верит в то, что я стою уже на парковке. Я посигналила, чтобы Таксист обернулся и понял, где я стою и откуда я хочу заехать на это место. Муж объясняет что вот у меня сейчас жена перегонит машину сюда. Вот она там стоит, у нее машина торчит, говорит, мы не видели этого места. Я, говорит, все занял, что мы сюда встали. И что-то дальше у них и происходит диалог. Я не понимаю, он собирается отходить, отъезжать или что? Или что-то нужно подъехать, объяснить. Может быть, он все равно не понял, не догнал, что я здесь сижу и жду его, пока он выйдет. И я не понимаю, что делать. Я беру и еду к ним. То есть мы встаем вот машина к машине, я слышу через окошко, у меня полуоткрытое, я слышу, он говорит, я тогда здесь буду стоять. Я опускаю окно, говорю, вы собираетесь отъезжать, здесь вам специальное место свое. Он начинает дальше ругаться с мужем. О чем ругаться, я не понимаю. Я уже все, я, я была в предвкушении, что я сейчас попаду домой. Мне плохо, мне нужно выпить таблетки, у меня есть свои дела, у меня есть куча, блин, причин, чтобы я торопилась домой. Причем все сделано по чесноку. Что опять не так? Я начинаю нервничать. Я открываю двери и начинаю ругаться. Отъезжайте, вот что, что не так, типа, почему вы опять наше время тратите, типа, Почему? В общем, все. У Меня бомбануло. Я прям словила полное бомбалейла. Ну, бомбалейла, это значит, э, в моем понимании, что когда прям полностью тебя бомбит, короче, от какой-то ситуации. Я словила это бомбалейла, я начала ругаться. А человек был Мужчина был в возрасте, я не знаю, лет, наверное, 40, ну, 40, я думаю, да. О, мы пока ругались, там, очень сильно, <laughs> сильно ругались, там, прям начал, рот закрой, женщина, ты стал уже, в общем. В итоге он такой, ладно, отвоевали свое место. Мой муж это самый спокойный человек в мире, самый спокойный человек на земле. Он, если ругается, он ругается не на повышенных тонах. Он какие-то вопросы ему задает на повышенных тонах. Я ему на повышенных тонах отвечаю на этот вопрос. Мой муж стоит, молчит. Ну, то есть вот так у нас устроено, не знаю, просто мы разные типажи, но мы друг друга так балансируем, так сказать, компенсируем где-то в каких-то ситуациях. И он говорит, вот она мне преградила дорогу. Я говорю, в смысле я вам преградила дорогу? Я говорю, подъехала сказать, что я вас вот здесь жду. Я так и планирую, что назад отъехать, вас пропустить, где я преградила дорогу. Когда я сидела еще в машине, ждала, пока он проедет, он говорит, что он сразу, сразу же начал лезть на конфликт. Вот сразу же сходу, не разбирая ситуации. Ну и так как мы живем в чужом городе для себя, то есть мы здесь живем не так давно, три годика. Здесь абсолютно другие люди, здесь есть не скажу, что, не могу сказать, что они плохие, не могу сказать, что они хорошие, я не могу сказать, какие они, просто они вообще абсолютно другие. Мне их не понять, я их не понимаю, они не понимают нас, у нас полное недопонимание в этом. Мы как иностранцы друг другу, то есть мы говорим на одном и том же языке, мы выглядим примерно <laughs> одной национальности, все примерно то же самое, но в голове у нас абсолютно разные. Я ему это говорю, то что вот, мы говорю, здесь, э, говорю, как чужие, то что Так вот, я объясняю им то, что мы здесь как чужие, то, что мы вас не понимаем, вы нас не понимаете. Вот ситуация, пожалуйста, прояви человечность, здесь уже а мы ему еще объяснили то, что у нас тяжелые пакеты. То есть мы начали объяснять все, как оно есть. Хотя оправдания этой ситуации вообще не требуют. В общем, как можно было избежать этой ситуации? Честно, вот я делаю выводы какие. В следующий раз, если какая-то такая ситуация возникнет, я думаю, что я просто сделаю вид, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Я подойду, то есть вот как э, в этой ситуации это выглядело бы. Они ругаются. Я выхожу из машины, подхожу и говорю мужу. Ну что, я сейчас тогда подъезжаю, а вот сейчас он отъедет, и я как раз сюда подъеду. То есть я не буду вести диалог лично с человеком, если он на меня негативно настроен. Я буду объяснять ситуацию, чтобы как бы он понял, но я говорю это не лично ему. Либо же я, если я вижу, что человек не готов идти на контакт, не готов понимать, не готов договариваться, я просто сдаюсь сразу же. То есть потому что в борьбе за эту справедливость, э, в погоне за тем, чтобы что-то доказать, я всегда нервничаю, я всегда страдаю, потому что нет смысла объяснять людям из другой планеты, что что правильно, а что нет. Для него правильно другое, для меня правильно другое. То есть... Вот такая история. Делайте выводы. Жесть. А спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.